दूर पेरिस से हमारी मदद करने आए हाँ। मेराक्लोनाइजर दरअसल एक अकोमिटाइज टेक्नो पायलट है इसका मतलब हॉक हॉकमॉथ भी न्यूयॉर्क में है Miraculous World, New York United Heroes, 9 मई दोपहर 12 बजे Disney Channel पर